gloria, la gloria, la gloria, Cześć, witajcie na Polskim Dniu. Jak co roku, bo jest to nasza druga edycja, możecie zapoznać się z polską kulturą, tradycją, historią, sztuką. Możecie po prostu poznać nas, polskich mieszkańców Krystian Sand. Pomachaj ładnie. Proszę Tu nalepiają serduszka, pokazując wszystkim skąd pochodzą. Tu się przykleili, a tu wynoszą pyszne drążóweczki. Pyszne. Ale będzie nam chyba To jest Daria. I Daria cały dzień dzisiaj smażyła pierożki po to, żebyście wyszli z pełnymi brzuchami. Mm, tak. Więc będzie trochę chodzenia, uponet, ale dla tych, co zjedzą dużo pierogów, bigosku, to akurat się przyda. Z ziemi włoskiej do Polski Dziękuję wszystkim za wywiad. Bardzo kochani. Znaczy my tu jesteśmy po raz pierwszy. Jesteście pierwsi, fajna, nie fajna byliście w tamtym roku. No. No. To jest Joanna, którą na pewno już wcześniej spotkaliście, bo to właśnie ona wita wszystkich w progu. Promiennym uśmiechem. <laughs> Prosto z Polski. Dokładnie. Polskim uśmiechem. Cześć, mam na imię Julia. Przyjechałam pierwszy raz na Polski Dzień z naturalnymi mydłami i kremami. Zapraszam na moją stronę na Facebooku Golden Butterfly. E, to jest moja nowa książka. Możecie znaleźć więcej informacji na stronie gajawolf.pl łamane na Jesteś tutaj z rodzicami? E, tak, tak, tak, ale oddaj mu to proszę, dobrze? Żeby nie rozpakowywać tutaj. Dobrze? don't tell me, just don't tell me this. I always so much. Okej, okay, zagrywasz? Tak. To jest ciasto, o którym wam mówiłam. Nazywa się Eliza, jak ja. Damy radę, damy radę. A to jest Marysia, nawet testuje. Marysia tak, dla Wipsa. Bardzo. No, dobre. I polecamy. A to jest Ja dla ciebie no. Eliza zrobiłam. To jest Eliza. Jestem ciocią Elizy i zrobiłam dla Elizy specjalnie to ciasto, no, prawda no, to moja ciocia chrzestna. Czyczek 16. No. Kurde, się nie uczesałam. Wykonuje się bardzo dużo pracy, której no, po prostu nie widać, ale która jest wykonana i za taką pracą stoją po prostu wszyscy. Oczywiście. Tą ludzie, tak? tak? I tak. między innymi Aga, która też dołączyła wtedy, kiedy mogła. Tak. Ciach, ciach, tak. robota się Jestem, jestem, tak. Jestem, Wiesz, pomagam. I działamy, nie? Oczywiście. <laughs> Burza. Cześć, mam na imię Ola, to jest Cześć. Basia. E, Basia zajmuje się robieniem makram e, i różnych ręcznych prac. Są super, zapraszam. To jest Wasza pasja. Jeżeli chcecie odwiedzić ba e, stronę na Instagramie, zapraszam. Dobra. I jeżeli byście mieli ochotę na jakieś fajne rzeczy na święta, ręcznie robione, których nie kupicie w sklepie, to zapraszamy do Basi. Zapraszamy. To się w sekundę robi, dlatego kosztuje 15 koron. A to podobno yy, ile? Że No nie wiem, no zdecydowanie dłużej. to dwie sekundy czasu. i kosztuje 60. <laughs> Ci, którzy lubią rękodzieło, potrafią zapłacić za to duże pieniądze, a to nie są tanie rzeczy. Ale sztuka się albo kocha i się płaci, albo idzie się do Ikei i kupuje się tanie rzeczy ale tutaj jest jakby te technika malarska i to jest do celów kolekcjonerskich. Cześć, witam ponownie. W tym roku jestem już Ola Janas, ale <laughs> prezentuję te same, e, te same prace, to co lubię najbardziej, robię w wolnym czasie. Moje grafiki um, z Barot Brua, moje grafiki, kolaże e, z Anders Landbrook. Um, i moje mapy malowane akwarelem. Że bardzo się cieszę, że Ania dołączyła do nas dzisiaj, bo wiecie, czasami jest tak, że potrzebne są ręce na pokład. Natychmiast, tu i teraz. Ważne jest to, że jesteśmy razem. I nieważne jest to, ile pracy wkłada, ważne jest, że jesteśmy razem i robimy razem Jestem pierwszy raz, pierwszy, pierwszy, słownie pierwszy. I od razu w akcji. E, dzień dobry, jestem już drugi rok e, na Polskim Dniu. W zeszłym roku miałam bardziej bułki i e, chałki, a w tym roku postawiłam na ciasta, więc jest trochę inaczej. W tym roku jest też dużo innych wypieków i też mają, ale ja zapraszam do siebie na stoisko, również można mnie zamawiać. Można mnie znaleźć na Facebooku na MKKK. No, mieszkam w Wenesla na yy, Smo Smosenę racja. Pyszne ciasta Ewa upiekła, znalazła czas. Trzeba było pomóc, Ewa jest, wiesz. Kudo, dzięki. Bardzo proszę, polecam się. Wymuszony uśmiech? Wymuszony uśmiech? O, jaki uśmiech! <laughs> Wcale nie wymuszony! E, poziomy skakania na skakance. Mamy poziom pierwszy, czyli pojedyncze skoki, mamy poziom drugi, czyli podwójny, poziom trzeci, potrójny. A jako ciekawostkę powiem Państwu, że e, rekord tych poziomów był ustawiony w Japonii i jest to 7. Cześć, jestem Wiktor, mam 19 lat, mieszkam w Kristiansand. Mam dwa rekordy Guinnessa, 7 rekordów świata na skakance. Napisałem już jedną z 24 książek i pracujemy dalej. Ją wykonujemy podwójne, możemy sobie naliczyć. <laughs> Więc możemy naprawdę na tym działać, to jest cudo. Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Agnieszka Łyzun. E, jestem na Polskim Dniu i przedstawiam swoje prace. Głównie są to prace rękodzielnicze e, stylu takich ozdób e, świątecznych. Aniołki, gwiazdki, e, serduszka, ozdoby głównie na choinkę i do dekoracji domu. E, swoje prace wystawiam głównie na takich imprezach jak ta, a możecie mnie znaleźć też na Facebooku pod moim imieniem i nazwiskiem. Także serdecznie zapraszam. Ta słodka pani tutaj ta słodka pani. Dzień dobry, tak? tak? Ta pani słodka jak babeczka, jak serniczek, albo jak co? Co takiego słodkiego to jest? Goferek. Goferek. Albo, no czekaj, co jeszcze? Pączek! Przecież pączek, jest najsłodszym polskim ciasteczkiem. I to jest właśnie moja. Dzień dobry. Bardzo Dzień tak. ciężko pracowała, żeby ten polski dzień Na się ten udało. sukces. No. sukces. Tak, no, tak było. To wszystko prawda. Super. Dziękuję. Super. Cześć, nazywam się Ula. Działam pod y, własną marką Mitu. Możecie mnie znaleźć y, w mediach społecznościowych mitu.in.norway. To jest komplet y, dresów dla dziecka, sukieneczka dla dziewczynki, a tu cała paleta do wyboru ubrań dla kobiet, mężczyzn, dzieci, całych rodzin. Zapraszam. Ja, i teraz ja. Richtig? Richtig. Jo, to je nas, je nas drugi jakby ty jest ma, na pojście mnie w Kristiansand. Tym razem białka mały piekły. Kuche, punczki, pulcle, szneci. Kto wie, na drugi rok tyś może bądzamy. Też nie wiem, ale bardzo. Super. No takie sobie. Bywało, nie, bardzo dobre, bardzo dobre. Men då stod det ju här på grund, så det går ju ja, greit. Da har du det. På To koniecznie musimy Wam opowiedzieć. Przecież tego koła fortuny nie byłoby bez Dobka. Dzień dobry. Powiedz, jak długo pracowałeś nad swoim kołem? Nie wiem jak długo, ale e, stresowałem się. Bardzo się Stresowałem bo chciałeś, żeby ono było piękne, idealne. Tak, ale jeszcze doszedł jeden aspekt, strajk. Ja cały czas y, z Kazikiem w domu byłem. A, bo właśnie wypadł strajk Tak. w przedszkolach. I właśnie ten mały przedszkolak taci musiał pomagać, tak? Nie, pomagał. Trochę przeszkadzał. Także wczoraj kończyłem, Wczoraj kończył, ale, ale, koło... ale dzisiaj działa. Jak kręciliście kołem, to na pewno słyszeliście ten wspaniały dźwięk. Tak, ta, ta nóżka lubi biegać. Poznajcie Dianę. Diana przygotowała dzisiaj, na dzisiejszy dzień, wszystkie aktywności dla dzieci. E, tak, możecie te aktywności podziwiać tutaj na tej ścianie. E, robiliśmy flagi w e, trzech różnych sposobach. E, godło, Zaraz zaczynamy dekorować pierniki, też jest malowanie twarzy i możecie potem podejść na drugą salę, jest, e, będzie tam, będą zabawy muzyczno-ruchowe. Dziękuję. Drugi raz e, robimy ten polski dzień e, i strasznie się cieszę, bo coraz więcej osób się angażuje i to, co słyszę od tych y, naszych gości, że dobrze się tu czują i to dla nas jest najważniejsze. I też e, nie da się nie podkreślić tej siły razem to no, nikt z nas samotnie by tego nie zrobił. Siła nowa. Gdzie jest Cześć, podróżnicy. Cześć. Cześć, nazywamy się Ola, Karol, Filip i Sara. Mieszkamy w Christiansen i chcielibyśmy Wam opowiedzieć o naszym rejsie z domu do domu, czyli z Norwegii do Polski i z powrotem. Vi, vi har haft båten i fyra år och sedan där vi, uh, vi, vi brukar den på alla färger och de flesta helgerna. Liksom. Och som du, kan se, de flesta turer var här i, i Sörnorge. Etap tutaj wewnętrzny zajął nam 6 tygodni, powrót był ekspresowy 2 tygodnie bez My jesteśmy gwiazdami medialnymi. <laughs> Justyna tłumaczy nam wszystkie e, teksty praktycznie. Justyna jest naszą ostoją tutaj, kiedy giniemy w chaosie różnych pomysłów. Justyna pojawia się z konkretem, rozwiązaniem i po prostu przychodzę na koniec i robię. Przychodzisz i robisz, ale wiesz co, no kurde, no, no, no my gadamy, gadamy, dyskutujemy, ale też kurde potrzebny jest konkret, robimy tak. i działamy, nie? Tak. ale category war samen. To był bardzo długi dzień, wypełniony po prostu mnóstwem pracy, mnóstwem e, nawet takich niespodzianek, e, które były dla nas e, wyzwaniami. E, dlatego chcę Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za Waszą pracę, za to, że spotykaliśmy się tutaj, wiecie, co tydzień i po prostu robiliśmy to, co trzeba zrobić. Dziękuję każdej osobie, która tutaj pojawiła się chociaż na chwileczkę, żeby po prostu ten dzień doszedł do skutku. Tym wszystkim, którzy pracowali bardzo długo i tym, którzy pracowali, no tak jak pokazywałam Wam, ręce na pokład i działamy. Więc bardzo Wam za to dziękuję ale też dziękuję wszystkim, którzy przyszli na ten Polski Dzień, żeby razem z nami świętować. Do zobaczenia za rok. Super, po raz drugi jestem rewelacja. Tak właśnie Polacy powinni się jednoczyć.